السلام عليكم هاد الفيديو هو على هاد الكيكه بالبنان اللي هي سهله بزاف والمقادير ديالها بسيطه وكتجي بنينه بزاف خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير بالنسبه للمقادير غادي نحتاج جوج البيضات خمسين غرام ديال السكر هنا عندي الكاسوناد الا ما عندكمش عوضوه بالسكر سنيد الابيض خمسين غرام ديال الزبده دايبه ثلاثة المعالق كبارين ديال الحليب اولا خمسة وأربعين غرام ديال الحليب 14 غرام ديال خميره الحلوى اولا جوج ديال لي ساشي ومعلقه صغيره ديال نكهه الفاني غنحتاجو ثلاثة الحبات ديال البنان هنا كل ما كان البنان طايب كل ما غتجينا كيكه زوينه و190 غرام ديال الدقيق مغربي هنا غادي نبدا بالبيض غادي نزيد عليه السكر وغادي نضربهم مزيان بالنسبه لهاد الكيكه هادي ما غاديش تحتاجوا الباتور الكتريك غير بالفوي اولا بشي معلقه الخشب غتخلطوا لان اصلا الكيكه ما كتحتاج تخلط بزاف هنا غادي نخلطهم مزيان بالنسبه لكميه السكر اللي استعملت في الكيكه هذه فهي ماشي بزاف 50 غرام لان البنان هو كل ما كان طايب كل ما تيكون حلو والكيكه كتجينا حلوه يعني ما كاينلاش نديروا السكر بزاف وعاد نزيدوا البنان لان البنان تا هو راه غادي يحلي لنا الكيكه هنا نعم، غنزيد عليهم الزبده اللي دايبه وغتكون بردات ونزيد عليهم لاغوم فاني وخمسة وربعين غرام ديال الحليب اولا ثلاثة المعالق كبارين ديال الحليب هنا الحليب عندي عادي ما هو سخون ما هو بارد وغنخلط العناصر ديالي مزيان وهنا غادي ناخذ البنان غادي نقيه وغادي نورق عليه ب la fourchette. فهو من الاحسن هاد العمليه ديروها حتى تكونوا خلطتوا البيض والسكر باش ما يكحلش لكم البنان والا كحل البنان غادي يكون الكيكه اللون ديالها مغلوق فبالنسبه هنايا البنان انا شديت هذوك ثلاثه حتى نقيتهم وعبرتهم لقيت فيهم 225 غرام تقريبا البنان اللي استعملت هنايا la taille ال moyenne يعني ماشي البنان الصغير وماشي البنان الكبير لان ثلاثه البنانات الا كانوا صغارين ماشي هما ثلاثه البنانات كبارين هنايا من بعد ما غادي نورك عليهم مزيان بلا فورشيت غادي نزيدو مع الخليط ديالي وغادي نخلطهم مزيان وهنا من بعد ما خلطت البنان ديالي هنا غادي نزيد عليهم les ingrédients secs هنا غنزيد الدقيق غنزيدو بشويه تقريبا غنزيد غير نصف الكميه وغادي نخلط وغنزيد نصف الكميه الثانيه ونزيد معها الخميره وغنخلطهم واي une fois يبان لكم الدقيق صافي دخل في العجينه صافي نحبسو من الخلاط مابقاوش نخلطو بزاف وهنايا غادي ناخد المول اللي غنكون سرحت فيه البابي سلفاريزي انا باش يجيني ساهل من بعد ما طيب لي الكيكه تجيني ساهله نحيدها وهذوك الجناب اللي ما فيهمش البابي دهنتهم شويه بالزبده بالنسبه للمول استعملوا المول اللي كيعجبكم واللي عندكم ماشي بالضروره هذا النوع ديال المول وهنا في هذا المقتدر غيكون عندي الفران كيسخن على درجه الحراره 170 غندخل الكيكه ديالي حتى طيب هنايا المده ديال الطياب فهي على حسب الفران يعني حاولوا تردوا البال من هنايا تقريبا دارت لي الكيكه واحد خمسة وثلاثين دقيقه باش طابت وهذه هي الكيكه من بعد ما طابت في الفران هنا كيف ما شفتوا معايا غادي نحاول نحيدها من هذا ال moule غير باش ما باش ما تعرقليش فوسط منه هنايا ملي استعملت داك ال papier sulfurisé فكتجي ساهله نحيدها surtout على ال moule ديال الزاج فانا غنحطها فوق la grille حتى تبرد فديما الكيكه ما تقطعوها شويه سخونه خليوها حتى تبرد لان كاع غادي تخسر الا كانت سخونه فهنا الا كان عندكم البنان في الدار حاولوا تجربوا هاد الكيكه هذه فراح كتجي زوينه بزاف وكيف ما شفتوا معايا فهي سهله لا في طريقه التحضير لا حتى في المقادير يعني محتاج غير يكون عندكم البنان وجبونس راه طول مون تيكون عنده البنان un certain moment البنان كيبقى ما كيتكالش وكيطيب donc سيت اون بون فاصون بنادم باش ما يضيعش البنان اللي كيكون طايب مزيان استغلوا في هاد الكيكه هادي وان شاء الله تعجبكم ما تنساوش بارطاجيو la vidéo ديروا les j'aime وما تنساوش تابوناو معايا في la chaîne.